Semoga Ustadz Samsul Debat sehat selalu, dijauhkan daripada mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit dan juga teman-teman sekalian. Nah, langsung saja guys, siapkan kopinya, siapkan headsetnya kalau teman-teman mau nonton atau mau nonton bareng juga silahkan bersama keluarga ya. Kita mengaji bersama dengan Ustadz Syamsul Debat ini. Jom kita layan videonya. Let's go. tau. Sampai debat datang, apa lauk yang dia makan? Hmm. Bagus masjid ni. Dia tak payah tanya apa saya gambar makan apa. Betul, dalam ni dapat sembuhin. Kenapa ekspresinya begitu? Kan tu maknanya eh, suruh bukui, faham? Ha ha! sedap. Tapi memang tu sedap sama gajah menteri. Kan? Macam-macam fikir nak pergi makan apa, macam mana, ini macam cukup ke tidak. Alhamdulillah rumah pandai minjam. Yang kita tahu datang ya. Yang paling best sekali ada hotel penganyat. Udah lain masjid ni. Tu yang paling best tu. Punyalah tak pernah datang masjid. <laughs> Karena lain masjid ni. Kan? Ah, Allah. Sini lah, topik lain. Ah, masjid lain. Okey, tak ada hal saya tak tolak saya jamah kat sini dengan tahap jemaah subuh macam ni lah ramai <laughs> kalau tolak tu tak ada lah tu aduh kan, kan? memang lah semayang subuh tu paling mencabar kan? kenapa dia paling mencabar pertama salat subuh tu pertama adalah salat yang terpendek dia ha. mencabar jadi orang nampak macam mana ringan pun nak yang kedua dia melibatkan mimpi-mimpi yang indah time tu itu yang rasa borek benar nak meninggalkan mimpi. Yang ketiga, suasana sepi. Kan, suasana sepi. Suasana sepi ni apa? Makna kadang-kadang ada yang takut nak bangun pagi. Terpengaruh dengan cerita mama. Lepas itu juga, dia merupakan satu masa yang suhu dia tu sangat sejuk. Termasuklah ah. air. Mengelatuk dan sejuk. Faham mengelatuk? Atau ni sembilan dia pakai mengelatuk. <laughs> Ha? Ah mengigil. Ah mengigil. Ah, bukan terjemah saya ni. Ah kan. dan soju mengigil. Inilah alasan yang semua orang bagi bila pagi terlajak. Oh pagi tadi soju gua nak telajar. Oi, dari macam sini yang pagi tadi tu tak sadar. Oi, macam-macam alasan dan tak ada siapa pun menyalahkan diri sendiri untuk kegagalannya bagi semua. Orang perempuan kerjakan sebab apa? Subuh ni kunci kalau rasa payah benar nak jemaah ke rumah, bawa semua datang ke masjid, ke surau. Ha, mana-mana lah pergi. Datang masjid yang selesa, cemek, tak ada sobat, tak datang semayang sini. Kapet semayang pama, sujud tak panam. <laughs> Baru tukar. Baru, patut lah ada bau gamel ni. Oh. Ha, <laughs> makna selesa benar, datanglah masjid ramai-ramai. Kita nak ni, lalu-lalu kan. Inilah kekuatan kita. Kekuatan masyarakat kita saya cakap kan Hati kita datang Subuh pagi-pagi kerja kan Bang bangun bang subuh hamba bangun subuh hamba hamba ah, Kalau macam tu lah keadaan majukan Alamat dia dua-dua tak subuh <laughs> Beda-beda nanti jadinya masalah. Sebab bangun-bangun kita jemaah sama-sama macam tu sebut. Yang suami ingat lagi daripada sekarang ini. Sebagai ketua keluarga, biarlah kita pimpin subuh tu. Sebab, kalau ah, itu satu lagi. Kadang-kadang dia sebenarnya subuh berdua. Anak-anak tak ada kerja dia. Dia budak lagi. Itu silap. Dia daripada budak kena kerja. Sebab bila kanak-kanak sudah berumur 40 tahun, susah nak kajar. <laughs> percaya cakap saya tak adalah hati kita yang paling tenang dan paling lapang melainkan bila pagi subuh kita sembang jemaah sama keluar mencari rezeki pergi keluar ke Mekah ke, ke dunia ni kan keluar balik daripada rumah kita rasa hati yang sangat lapang sebab sedar pagi tadi kita dan keluarga kita dah selesai jemaah subuh bersama-sama selesai satu tanggungjawab di permulaan hari ini ada yang payah maksudnya tidur buat mana? Buat cakap dah. Habang, habang, tahu tak selimut tu dah jadi kulit babi. Ya <laughs> pakai lah babi babi lah. Hmm, payah betul lagi. Ini jangan kedah lanjutkan. Lanjutkan seolah-olah rumah terbakar. Bangun api, bangun api. Mana mana? Astagfirullah. Bayang imam aku dah pun. Anaklah komplain salah ayah abah jadi imam sembuh tak semangat. Mana nak semangat? Masuk bila ayah kumuh-kumuh, ambil wuduk tu jadi imam. Mana nak semangat? Allah. Ngamang <laughs> ini. Allah. Mengantuk dia, mengantuk. <laughs> wala skip dia tu tubuhlah semangat sikit bangun pagi salah satu kunci nak kaya satu kunci nak kaya sembahyang sunat dua rakaat sebelum saya sembuh. betul ha, Weh, dah bagi dah kita ni bukan senang nak jadi senang betul tapi dah tahu cara senang dah salah dah tahu cara tak nak buat itu jadi susah Dah cakap lah, pergi bersajin. Tak nak pergi, cari jalan susah. Bila pagi tu kan, semayang sunat dua rakat. Basuh bila air, gosok gigi, mandi soga kamar Semayang sunat dua rakat. Lepas tu jadi imam dah fresh dah. Terus terapak kalsaf dalam rumah tu. Macam imam majid negara. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dah habis baca baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang Inna a'tainaka Ustaz, Ustaz. Tak apalah, yang penting ada. Yang penting jadi imam. Ah. tu, dah habis itu doa. Kita cerita tadi tentang betapa betapa kita ni pernah pergi ke masjid. Nah. Walaupun sebab eh datang ibadah kepada Allah. ablum Hablumna Allah, ablum hablumna nas. Jaga hubungan dengan Allah, maka kita jagalah hubungan dengan manusia insya-Allah. Betul. Jaga hubungan dengan Allah, senang ya semayang. Semayang, nombor telefon dan dua pembek, tiga pembek. Tinggal satu, tak selesai. Tak sampai bila dial satu nombor tertinggal, memang tak dapat cakap orang. Macam tu kan kita Kita tengok macam payung berah kan Oh payung berah Eh payung berah kan Kalau ada tak cukup syarat kena apa Bayar dam ya, dam. Kalau tak cukup rukun Tak sah Oh, ah, sonak dengan cerita eh. Jadi rukun Islam Kalau ada yang tak cukup Tak sah Islam eh. Sonak cerita Apa lagi nak fikir-fikir Saya bagi formula paling sonak sekali Kau mengaku Islam semayang tak Macam mana Ha, kau kan Islam, zakat pun tak nak keluar. Kan? Ha, Tanya balik. Bukan mengucap saja lah. Ha, rukun-rukun tu nak kena jaga semua. Rumah nak kena jaga. Beliau sebut tentang masjid. Ada beberapa hadis tentang kelebihan di masjid. Yang pertama, dari Abu Hurairah melaporkan Rasulullah SAW bersabda. Ini yang saya sampai. Ketik kan? Sesiapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang, Allah Ta'ala akan menyediakan satu hidangan baginya dengan itu adalah biasa diberikan kepada tetamu-tetamu syurga. dengan itu adalah ajah kepadanya kerana pergi ke masjid pada waktu pagi dan petang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ha, datanglah ke masjid pagi dan petang. Ha, bukanlah waktu itu saja, setiap waktu lagi baik. Tapi mana yang kita boleh pergi, kita pergi. Datang ke masjid. Ya, ringan-ringankan. Salah satu dan bertujuh yang Abdul Lais kata yang kita kena jaga Pertama, jaga lisan, cakap benda elok. Kedua, jaga hati, hati nak kena baik. Yang ketiga, jaga pandangan mata, tak jangan tengok benda-benda tak elok. Yang keempat, jaga perut, jangan telan benda-benda yang haram. Kelima, jaga tangan kita, perbuatan kita buat benda-benda yang baik. Keenam, jaga langkah kaki kita. Yang ketujuh, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Yang keenam tadi jaga langkah langkah kita biarlah pergi ke tempat-tempat yang baik termasuklah pergi masjid. Saya eh, akan Afim Sajid, Nasim Afim Sajid Meninggal kita Suami pun, apa isteri kita pun ditanya Dia cakap, masa bila Allah ni meninggal Itulah masa tu dia berbalik Tam saja, Tak lama lepas tu meninggal Cinta Tam saja kan elok bunyinya Dia meninggal waktu bila? Waktu dia perjalanan Afim Sajid dia meninggal time bila? Time di masjid tengah semayang meninggal. Ya Allah untung. All in one. Kira main golf tu sekali pukul masuk lubang. Dia tahu lah. Dia hari tu dia pun saja meninggal. Ha, kan? Sebab kadang-kadang kita jangan hina orang sebab tengok orang tu. Kalau tengok orang tu perangai yang tak jangan hina-hina dia. Dia buat tentu lagi kita lagi baik. Macam betul-betul je apa lah, Betul. Betul banget. Ha, jangan hina-hina orang. Sebab kadang-kadang kita tak tahu mungkin penyudah dia lebih baik daripada kita. Itu ha, sebab kita kena sentiasa mendoakan orang lain. Ya? Ha, jangan cakap sangka ini tak ada lah Ini rumah rumah masuk dengan kon. Tantah-tantah yang bercakap pun masuk dulu. Ha, sebab jangan sangka-sangka kan nampak. Doakan mudah-mudahan yang terbaiklah untuk dia. Macam ada satu kisah seorang tuan guru tu. Ingat nama Dia dah pesan. Dia tuan guru ni memang kalau nama besar lah. Dia sebelum dia dia beritahu lah kalau aku kalau aku meninggal dunia besok, dia akan ganti aku mengajar tuan budak eh. Dia tunjuk budak tu. Semua orang pandang. Budak tu pemalek Tak ada tokoh langsung jadi hu Jadi semua orang boleh tak tahu Hu, budak dia pun, tuan ni urau kan Dia kalau datang Pergi semayang, dia paling ambil sekali Dia tentu orang main Orang ambil air, orang ambil buduk Dia main air, main air Budak Tapi pemalek lah ada yang buat duit Masa tu lah sikit korot, masih beli air Akhirnya orang dah semayang, dia lah ambil sikit semayang Situ lah. Sampai satu ketika setelah beberapa lama akhirnya meninggal tuan guru ni. Belum meninggal tuan guru ni, semua cakap siapa nak ganti tuan guru ni tuan. Ah, yang dia ni elok ni, dia ni rajin pergi panggil lah dia. Lotak dia ke depan mengajar. Tak berbunyi-bunyi kawan dia. Tak mau dia bercakap. Tapi itu, ayam ni lah cuba dia ni. Dia ni pun boleh tahan juga. Nampak kan kalau pun kasih dia. Kalau pun bacaan dia pun jelas. Ambil dia, duduk ke depan. Pengsan. Tak boleh dia cakap. Ustaz. Sudah bincang-bincang baru seorang tu ingat. Kau ingat tak tuan guru kata? Yang boleh gantikan dia dan tuan nanti besok kalau dia dah tak ada tuan budak tak. Budak tu tengah main air. Jadi semua orang pergi ke dia budak tu nak lari di kampung ke semua orang. Kampung akhirnya tangkap dia ke budak tu orang tu Letak ya langsung elok dia mengajar. Ha, nak tunjukkan apa? Kadang-kadang kita tak tahu nampak orang tu nampak macam tak elok tapi rupa-rupanya elok. Pasti jangan kita cakap macam-macam. Betul. Ha. Kita ni selalu cakap ingat telinga kita. Mudah-mudahan kita itu bapak dalam ibadah kita. Ya. Kan ada seorang lelaki dulu. Selama lepas zaman sahabat dulu. Kerja setiap waktu dia akan poi. Setiap hari dia akan poi ke kedai arak. Dia boleh habis di borong dan botol arak. Buat beli. Lepas itu dia pergi lah rumah pelacur Dia bayar semua pelacur Semua-semua pelacur ambil dia tak bagi orang lain hmm. Akhirnya semua orang cakap sesio Pim Sajid Tapi perangai buruk orang cakap Akhirnya waktu dia meninggal dunia Semua orang datang barulah semua orang dapat tahu Isteri dia cerita setiap hari amalan dia Memang dia akan pergi ke daerah Beri habis Borong semua agak tu Bawa balik dia akan pecahkan botol-botol agak tu Supaya semua orang tak merasa dulu Terima kasih dia pergi rumah pelacur bila dia bayar semua pelacur tu supaya pelacur tu boleh balik tak payah cari pelanggan lagi lah. Kan? Itu yang dia buat dia lakukan duit yang tu tu. Apa ya? Jadi akhirnya apa yang kita cakap tak sama kan? dengan apa yang sebenarnya berlaku. Sebab jangan bersangkut-sangkut dengan orang. Ya. Kemudian Abu Hurairah melaporkan yang kedua. Beriwayatkan Rasulullah SAW pernah berkata bersabda sesiapa yang membersihkan dirinya daripada najis dan kotoran di rumahnya kemudian pergi ke masjid bagi menunaikan salah satu daripada sembahyang lima waktu maka Allah memberikan ganjaran bagi setiap langkahnya menuju ke masjid itu setiap satu langkah menghapuskan satu dosa kecil yang pernah dilakukan dan dinaikkan satu darjah mana eh, lebih hat masjid ha, ya bersihkan diri kita sucikan diri kita bersihkan diri kita untuk pergi ke masjid maka kita akan dihapuskan setiap langkah tu dihapuskan dosa-dosa kecil dan dinaikkan satu langkah kemudian Ubay bin Ka'am perlu meraihkan bagaimana terdapat seorang ansar rupanya rumahnya adalah rumah yang paling jauh dari masjid dan demikian beliau tidak pernah kelewat bersolat di masjid setiap waktu solat dia pasti sempat menunaikannya bersama jemaah lain ada yang menyatakan kepadanya bukankah lebih baik jika anda memiliki keldai dan saudara dapat jadikannya sebagai kenderaan apabila berjalan pada waktu malam dan pada waktu siang yang panas terik. Namun lelaki Al-Sanam tadi menjawab, saya tidak suka rumah saya berhampiran dengan masjid. Sebenarnya saya mahu setiap langkah saya pergi dan pulang dari masjid itu diberi ganjaran pahala. Apabila Rasulullah SAW mendengar kata-kata lelaki itu, baginda lantas memberikan jawapan kepadanya. Sebenarnya Allah sudah mengumpulkan semua pahala bagi saudara, bagi setiap langkah saudara itu. Mana dia biar dia rumah jauh. Macam kita hari ni dah naik kereta. Saya bukan suruh berjalan lah kan. Yang contoh nak pergi ke masjid negeri. Berapa jauh daripada sini? Ha, jalan kaki sebab nak siap langkah. Memang kira. Tapi sampai sana dah tak tahu mana orang. <laughs> Ah, kan? kan? Ya. Seterusnya. Abu Musa pula berikan Rasulullah SAW bersabda. Sebenarnya pahala yang lebih besar, yang paling besar diberikan oleh Allah kepada orang di Kasmayang adalah kepada orang yang paling jauh berjalan ke masjid. Pahala yang besar itu juga diberikan kepada orang yang duduk menunggu waktu semayang supaya dapat bersama-sama imam menunaikan solat fardu. Ini lebih baik daripada solat sendiri kemudian beliau tertidur. Ha. Maknanya ikut imam itu lebih baik. Tunggu waktu solat. Itu sebab kita kena upgrade dah. Kita check balik checklist kita. Dulu aku pernah tinggal semayang. Target next. Lebih baik tak nak tinggal semayang. Tak tinggal semayang. Target pula nak semayang awal waktu tak ada lagi semayang dah azan mereka tengok drama pun nak semayang ialah azan maghrib Allah Akbar Allahu Akbar tujuh hari mencintaimu Allahu Akbar Allahu Akbar biar aku jadi penunggu drama <laughs> tak baik setan mula lah bisik tu setan memang kacau kita punya Allah Akbar, Allah Akbar Dan maghrib nak pelahan Alah, relax lah Tengoklah drama dulu Iklan nanti semayang lah Kata Itu pun tak yolah Tunggu iklan Waktu iklan Bogok-gogok nak semayang Allah Akbar Setan bisik lagi Macam dah habis je iklan tu <laughs> Tak berhala Hahaha Afrika. Jago ya eh. Syaitan ni kan dalam khutbah bijak Nabi Nabi kata syaitan memang memutus asa untuk menyesatkan kita dalam perkara-perkara besar tapi tak pernah memutus asa untuk menyesatkan kita dalam perkara-perkara kecil. Betul tak? Alah relax lah. Ya tak boleh, tak boleh, Gitu Nak pergi masjid ke? Aduh dah lambat dah pergi masjid ni. Syaitan bisik lagi. Tak apa dah. Yang penting kau pergi. Itu berdua lambat dah ni naik motor kalau kamu ya sampai ke tidak. Tak apa kalau rakan, ketiga pun kau masbuk tak apa. Yang penting kau semayang itu penting. Saya tak bisik. Sampai ke masjid orang dah habis semayang. Tak apa dah waktu orang salam kan kau salam. Orang kau tahu kau tak semayang. Ha. <laughs> Benar juga sih. Setan. Nak semayang tu lagi lah. Oh, tak nak semayang lagi sadar pengacau kita. Nak cari barang hilang, kita semayang lah. Allahu Akbar La tahal mari rupanya Benda tu Itu best tadi daripada tadi yang cari Mana baik duit tu letak Putingan atas hal mari Bakal lita ni nak balong Bagaya ni depan depan rumah Bakal rumah depan tangan bawah katil nanti Allah Allah Apa tu Beranjak tak saya Aduh Memang bestanya tu Hahaha <laughs> semangat dah hidup tapi hari ni pertama kali saya cakap tu tuan Pak Ponas saya pek kursi lebar sini <laughs> macam nak dapat minyak tu Bagus ya kursi sama mejanya. Nah, jadi memang setan dengan kacau gitu. Masuk tu lah jumpa barang hilang. Yang orang perempuan lah gue ingat. Oh sampai jahit ni kejap ni. Oh sampai ni. Betul. Lepas itu tes mayang apa favorite setan. Dia baik apa? Dia akan tiup. Dia akan berada di rongga-rongga. Ha. Dicolak-colak dia akan duduk situ. Dia eh, kayak hidup kita orang semayang datang tu tadi tu pasal lepas dia duduk dah dah habis sapu je dah. Kena dah tak ada apa dah. Allah Akbar. Masa tu lah dia, dia tiup hidup betul. Saya <laughs> tak nampak dah ni menggaya eh, kan. Kalau lah kata hidup mama orang eh. Tanya lah kata. Ya, Nabi dah pesan peduli antus setan tu. Pakai salah-salah telinga ditiup eh, pun gatal telinga tu yang sami Allah. <laughs> Sampai dengan Aduh. Nah, salah ketiak. Masa gitu. salah apa lubang punggung. Itu terasa macam kantut tuh, Huh, dia tiup kan kita rasa macam berangin. <laughs> Kantut ke? Oh, nah, setan, setan. Dia teringat, dia teringat dalam ceramah. Setan, semua setan. Sap setan. <laughs> Sap setan. Tapi kalau udah membobok bunyi. Kalau nak kangkal lah setan. Aduh, ya Allah. Oh. Nah, Astagfirullah. Jadi kita upgrade semayang kita kan daripada kita dah semayang awal tu pula target kita semayang awal waktu berjemaah pula semayang berjemaah pula upgrade lagi macam mana awal daripada waktu tu bukannya semasa waktu tu so 5 minit sebelum dah sampai semayang sunat tahiyat masjid dulu lepas tu semayang sunat qabliyah dulu kan lepas semayang kerja semayang wajib tu pula lepas tu semayang ba'diyah pula ha, lepas tu kalau pun zikir sikit upgrade sentiasa buat yang terbaik kan? Semayang kat masjid senang. Contoh ukuran paling sanang tengok bulan puasa, tarawih. Sini bed 20 kan, Johor memang 20 tu lah. Dia bed 20, tapi relax pun tak. Relax sebab kita makmum. Imam dah bangun, kita relax tu. <laughs> Yang perempuan rambut betul. Relax tu, Eh, tak ada masalah sebab semayang rahat-rahat Yang paling sikit imam Sebab imam nak ingat banyak ayat malam tu Itu je Apa yang panik Lepas itu tiba-tiba Ya Allah dah habis 20 dah Sekejap ya Sembilan setengah dah habis ke Sembilan setengah dah habis Apa yang lama mana Tak ada Cuba malam tu Malam ni tak, tak sampai Tapi saja semayang sendiri ke rumah Buat lapan rakaat pun Panik mana rasa buat sendiri Betul Ongek Ongek sembilan juga Macam mana ongek ni Senak perut lah Penat lah, jauhi lah nak ngambil kan. Ya. Sambil pun dua rakaat, uh, baru dua rakaat lah, ya Allah, Allah. Huh, bangun balik, ha? Allah, Allah. Sedangkan nak dekat masjid, relax-relax. Ya. Orang perempuan yang balik tabi itu, dia memang tiap-tiap malam, dia akan dengar. Siapa imam malam ni? Dia dengar kan? Allahu Akbar. Wah, malam ni laju ni. Kita kan. Kita kan. Kita kan. Kita kan. Kita kan. Kita kan. Kita kan. Kita kan. Kita tu kan. Saya bagi nape kampung Imam Sabah. Bukan nama dia Sabah, cara bacaan itu Sabah. Itu memang mengumpan kalau dengar kan. Allah Dia ikut imam betul lah. Oh. Habis bayar Allah. Saya kan? Habis bayar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Saya pun tanya Pak Cik sekolah satu. Cik, saya masa dulu tiga tahun lima. Sampai tiga tahun lima tu lah. sini tarawih buat berapa? Kita tak tahu, tahu memang bulu-bulu kan? Itu ke betul lah imam kan. Dah, dah, dah, dah, dah, Sabar. Ada ikut solat sunat terawih mesti ikut daripada mula sampai habis. Orang kita kadang dia gemar pergi sembahyang 20 lepas lapan rakaat dia witis ni ke belakang. Itu adab tak apa-apa Ingat tu pasal saya ikut dulu macam kita lah kita nak ikut orang bang kau nak PJB bang saya ikut boleh tak boleh tapi lambat balik ni tak apa ikut baru sampai simpang boleh tak hantar dia balik macam ada hal lah pula <laughs> kau kau hajar tau <laughs> kau tadi kata nak ikut ni kau nak hantar apa pula faham nah, ha, macam tu lah maksudnya analogi dia macam tu ikut tu lah baby yang tarawih ni tak ada nak kajar-kajar relax je sabar-sabar lah Habis macam kan? Sabar ikut dia. Mula sampai habis. Kau dah pula terupa-terupa. Imam terupa lah malam tu Kalau sebenarnya sunat tak apa Subhanallah tu turun ni lah Dan Allah tu kok oh, Jangan nak cari-cari lagi ayat tu Tarawih sunat je kan? Kalau sebenarnya wajib tu sebab Pernah ada ilmu duduk belakang imam ni Kalau kalau lah ilmu tidak mendalam Jangan berani duduk belakang imam Kalau imam baca malam tu baca ayat panjang Apa kau tahu Innal ladhina amanu Masanya Innalladzina amanu. Orang sebelah kiri kanan tu dah pandang dia yang belakang imam. <laughs> yang dia belakang dah tak tahu lah. <laughs> Siapa suruh baca berapa panjang tadi? Kau tak tahu kau lah jauh-jauh. Allah. Hmm. Pernah dia, oh, saya ingat cerita arwah abah, saya cerita bagi. Ada seorang malam ni dia masuk Islam kan dia dah biasa yang pisang waktu masa malam ni dia daripada dulu lagi dia yang pisang bila tak sebelum maghrib dia akan colok pisang tu dalam tepung bila azan maghrib dia ya Allah barallahu akbar dia akan lapen pisang dan tepung masuk dalam kuali dia semayang maghrib sedang melok imam bagi salam dia akan bangun kuali ke kuali memang sedang melok dia ambil pisang tu itu timing yang cantik-cantik berkilat, berkilau macam keemasan warna kuat besar tu. Apa malam tu imam tu kaya? <laughs> Padahal ini udah dulu pernah ya guys ya cerita ini, tapi tetap lawak. Ya antum 'abiduna ana 'abidum Yalah. Apa nak ada ilmu? Ada ilmu ya. Ya, kemudian Buraidah pula meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda Sampaikan berita gembira ini kepada semua orang Mereka yang berjalan pada waktu malam gelap Menuju ke masjid Diberi cahaya terang benderang pada hari kiamat kelak yang keenam Abu Sa'id Al-Khudri Meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda Apabila saudara semua biasa melihat seorang berjalan pergi dan balik dari masjid Jadilah saksi bahawa beliau adalah orang yang beriman Allah menjelaskan dalam surah At-Tawbah ayat 18 bermaksud Orang yang memeriahkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat Hadis Iwan Tirmizi Kemudian hadis Hasan Iwan Imam Al-Bayhaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Sabda Rasulullah SAW Tunjukkan orang manusia akan diberi naungan oleh Allah di bawah arasnya pada satu hari nanti Yang tidak ada naungan kecuali naungannya Apa dia? Pertama, seseorang yang hatinya penuh perhatian terhadap masjid terpaut pada masjid Itu yang pertama Yang kedua, seseorang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang mempunyai kedudukan Namun ia berkata, aku takut akan azab Allah yang ketiga, dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Bersahabat, sayang dengan sahabat kerana Allah. Mencintai isteri kerana Allah. Isteri menjadi suami kerana Allah. Cinta sesuatu, semuanya kerana Allah. Keempat, seorang yang memejamkan matanya dari segala yang diharamkan oleh Allah. Kelima, mata yang tidak tidur. Berjaga sebagai tutur Islam, sebagai jaga markas Islam. Maknanya tak tidur jaga markas Islam. Keenam, mata yang berjaga ketika perang melawan musuh. Tujuh, mata yang menangis kerana takut dan kagum terhadap kebesaran Allah. Maknanya salah satu, yang pertama tadi, nak ambil hatinya terpaut kepada masjid. Ha. Jadi itu sebab kita cerita malam ini. Jangan jadi jemaah kolesterol. Jangan jadi jemaah yang suka pada datang ke masjid sebab-sebab lain. Tak apalah permulaannya. Tetapi pupuk hati kita. Supaya rajin dan sayang kita nak meninggalkan waktu salat di masjid. Kita mesti nak datang masjid juga. Ya. Ha, jadi saya nak kongsikan juga. Bila kita ni dah duduk ramai-ramai macam ni. Kita kena ingat. Bila majlis ilmu macam ni bila kita buat. Saya, saya bosan, saya macam macam saya bosan kat JKM saja. Tapi buat je program pedulikan apa orang nak cakap. Kan? Nilai program ilmu, majlis ilmu yang kita buat yang pertamanya adalah nilai kerohanian. Tak ada dalam ceramah masjid mengajak pada kita cerita benda-benda hiburan. Tak ada. Mengajak kita cerita benda-benda baik, kerohanian ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Betul. Yang kedua, nilai apa yang kita kongsikan dalam majlis ilmu? Kebanyakannya kita memang cerita nilai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baik-baik. Pasal kita cerita. Yang ketiga, nilai apa? Nilai sosial perpaduan Islam. Perpaduan kita malam ni. Malam ni semua langkah-langkah ada. Yang kerja kerajaan, yang kerja kilang, yang kerja sendiri, yang peniaga, semua datang malam ni. Tak ada dia tulis. Malam ini ceramah terbuka pada mereka yang berpendapatan 3,000 ke atas. Tak ada. Ada, ada, ada. Semua orang boleh datang. Dan yang keempat adalah nilai ukhuwah Islamiah nak menunjukkan kesatuan kita duduk dalam majlis ilmu betapa kita di komitmen kita terhadap majlis majlis ilmu itu sebab saya pedulikan apa orang cakap tak apa benda macam dia ni duit banyak program tak ada jawab balik program banyak kau yang tak ada ayah buat nak komplain tak biar-biar lepas tu kalau ada lah sebut tadi yang pertama tadi nikmat, yang kedua Allah Taala tanya tentang amanah dan yang ketiga Allah Taala tanya tentang silaturahim. Janganlah kita memutuskan hubungan nilai sosial tadi kita baik satu dengan yang lain dalam masjid hari ini tak kira siapa, semua boleh baik. Siapa yang Nabi sayang, kita kena sayang. Nabi sayang siapa? Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Maka kita kena sayang isteri kita, isteri sayang suami. Yang kedua, Nabi sayang siapa? Nabi sayang ahli keluarga Nabi. Maka kita kena sayang ahli keluarga kita. Yang ketiga, Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Maka kita kena sayang sahabat-sahabat kita, termasuklah jiran tetangga kita. Okay, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Ustaz Syamsul Debat berkenaan dengan uh, masjid ya. Berikan dengan uh, masjid dan juga ilmu ketika kita istilahnya di belakang imam. Jadi memang ketika kita sholat, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain harus ada ilmunya. Karena kalau tidak ada ilmunya maka kita akan istilahnya itu sia-sia. Apapun yang kita kerjakan dalam hal ibadah akan tetapi tidak ada ilmu di dalamnya maka ya sudah gitu itu bakalan istilahnya sia-sia karena kenapa nggak tahu ilmu sholat sholat subuh dua rakaat dia sholat empat rakaat ya kan karena tidak tahu ilmunya sholat sunat ya sholat sunat dia sholat ya kan biasanya istilahnya sholat sunat itu dimulai dengan takbiratul ikhram tutup dengan salam dia tak baca tahiyat pun dia tak baca takbiratul ikhram pun nah disitulah maksudnya adalah Ketika ada ilmu yang kita ketahui berkenaan dengan ibadah, maka lakukan ibadah itu. Lakukan istilahnya sesuai yang apa yang kita tahu, sesuai ilmunya seperti itu guys ya. Jangan sampai istilahnya ketika kita melaksanakan sholat tapi kita tidak tahu ilmu sholat. Ketika kita sedekah tidak tahu ilmu sedekah. Ketika kita berzakat tidak tahu ilmu zakat. Ketika kita berpuasa kita tak tahu ilmu puasa. Maka daripada itu sangat-sangat merugi orang yang tidak menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Dan ketika kita belajar belajar membaca Al-Quran Nah termasuk istilahnya di belakang imam Di belakang imam ini adalah yang sudah siap dan ready Ready apa? Ready ketika imam itu ada masalah atau batal sholat kita langsung menggantikan atau bahkan ketika imam salah ayat ataupun uh, keliru ataupun lupa ayat kita boleh uh, memperbaikinya dengan mengatakan subhanallah lepas itu kita atau langsung dengan ayat yang lupa seperti itu guys ya nah itu pentingnya ilmu di dalam agama Islam Nah, ketika kita istilahnya sudah belajar tentang membaca Al-Quran, tata cara sholat, sedekah, zakat, puasa, naik haji, umrah dan lain sebagainya, maka insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Syukran jazila Ustaz Syamsul Debat yang sudah mengingatkan kita, memberi nasihat kepada kita sehingga kita lebih sadar ya kan. Sehingga kita istilahnya bisa mengerti apa yang dimaksudkan, apa yang dinasehatkan, apa yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat. intinya adalah hati kita tertaut dengan masjid ya kan dan juga salatnya jangan sampai bolong-bolong kalau sholatnya bolong-bolong sama halnya ketika kita mau ya kalau uh, apa namanya ya uh, bisa diumpamakan ya sholat itu seperti halnya nomor HP gitu kalau HP itu nomornya salah ataupun kurang maka tidak akan bisa dihubungi sama seperti sholat seperti itu kata Ustaz Samsul Debat tadi oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai saya pamit undur diri apabila salah kata mohon dimaafkan semua yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kesalahan itu berasal daripada kebodohan saya sendiri.